To the left pa. Sige, left pa konti. Left pa. Left pa konti. Konti pa. To the right, konti. Wait. Ay, wala. An, An! An! Uy, tulong, tulong! An, An! Uy, uy, uy, uy! Si An! Si Ate. Uy, An! An! Uy, uy, okay ka lang! Okay ka lang ba? Uy, okay ka Sing, ba? Ay! Siya nga pala, Will you be home for dinner tonight? Um, Hello? Yes, Jamie? What's up? Uh-huh. What? how magazine? No way. There's no way they would look into my work. Okay, I'll catch up later then. Sige, sige. Okay, sige. Ano daw? how magazine would publisher work? Um, not sure pa. I'm just a new photographer, so we'll see. O baka kayang kaya mo yun? Yeah, I really want this. Anyway, I'll, I'll head out. Okay. Hoy, hoy, hoy, hoy! Si Ann! Si Ate mo! Wait, Ann! Hoy, okay ka lang! Okay ka lang ba? Hoy, ikaw! Uy, Ann. Ann, kamusta na? Ano daw sabi ng doktor? Anong, anong balita? Ayun na nga. Temporary blindness daw. Temporary blindness lang naman pala. Eh, magiging okay ka pa niyan. Ano magiging okay? Hindi na ako nakakakita masyado. Aninag na lang. Hindi na ako pwede lumabas. Bawal ako masikatan ng araw. Bawal ako makakita ng flash. Yung trabaho ko, wala na. Malay mo, may magandang plano si Lord for you. Anong magandang plano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Dahil sa kondisyon kong to, hindi na ako makakita. Dahil sa kondisyon kong to, hindi na mangyayari yung big break ko. Narinig mo naman, di ba, yung tawag sa akin ni Jamie? Andun na ako, abot kamay ko na. Ano na lang yung Nakita mo kung gaano ako nagpursige para lang makamit to. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo naiintindihan kung gaano kalaking kawalan to. Eto, etong matang to, ano na lang mangyayari sa buhay mo? Nung maliliit pa lang tayo, nakita mo gustong gusto ko to. Huwag mo ako sasabihan na plano lang to ni Lord kasi ngayon kinikwestiyon ko na rin tong ko. あ、名前はサニー。なんで名前サニーなのだって、私が生まれた時はいい天気だったから。なるほど。ねえ、目はどうしたの痛いそうね。目、怪我しちゃったの。まあ、長い話からさ。ねえ、サニーちゃん。んどこから来たのフィリピンから。 Philippines? Mm. Pilipino ka pala eh. Marunong ka mag-Tagalog. Opo, pero konti lang. Malanji. Imane, eh, gojisan jutun. Ah, 오늘 좀 엄마 들어가 있구나. 다음에, 곁에 んちゃの代わり金魚もらった暑いからちょっと待っててね待って待って待ってどうしようっちゃったねえねえお姉ちゃん助けてら 田舎芋も a y おいで。これ危ないなじゃあちょっとちょっと座る座ろうかここか大丈夫かなバケット t k ゴールドフィッシュこれどっからおもちゃの代わりに金魚もらったああやっぱなサニー聞いてもいいうん Anong gusto mo maging paglaki mo? Being gusto no, gato man. Gato man? Mm. Bakit? kara. Ate, papakita ko nga pala sa'yo yung latest project ko. Yung ba yung sa Likha magazine? Yes. Wow. Okay. Patingin ako ah. Oh! galing! I know it took so long but thank you ate. I know you've been there all along. You've been supporting me since day one. I'm really grateful you didn't give up on me. I realized na hindi lang pala mata yung masakit sa akin. Pati din ito. And I'm sorry that it took me this long to figure it out. I just didn't know how to convey all of that pain and I can't imagine all the pain then na I've caused you. Kasi alam kong masakit rin para sa'yo na makita kong ganito. But you never left my side. Ano ka ba? It's part of your growth process. It might not seem like I don't know what you're going through, but I really do. Hindi ko lang alam kung paano ka suportahan. But I'm praying for you. Ate, buti na lang. Nakilala ko si Sunny, no? Yung bata na kinento ko sa'yo, yung may goldfish. Oo. Kasi, hindi ko yun inakala na gagamitin siya ni Lord para baguhin yung puso ko. Grabe talaga ang Diyos. Sino mag-aakala na gagamit siya ng ganun kalit na bata? <laughs> para i-reconcile tayo. Oo nga, no? siya nga pala, mm-hmm. pupunta dito si Sunny. Dala na yung goldfish na kasi papakita daw niya sa'yo. Baka mhm. papunta na yon. O sige, hintayin natin sila.